Витископ. Как ты думаешь, кто из пилотов больше всего удивит? Я думаю, Баттон. Это я хотел сказать. Серйозно? Да. Не домовлялися до цього раніше, але е, мені здається, що на фоні Алонса Баттон здивує. Якраз на фоні Алонса. тоже так думаю. Я не могу сказать, что, по моему мнению, что он опередит Алонса. но он будет очень близок. Очень близок, Батон очень тонко вміє працювати. Ну, Ти бачив, як він їхав в останніх гонках, коли на волосині була його формульна кар'єра. Він е, він дійсно може себе е, показати у своїх найкращих років, а його найкращі роки, як на мене, аж 2004 рік. Ось тоді була його найкраща пора в Формулі 1. Потім е, був невеликий спад через результати команд. Потім титул із Брон ну там можливо ще рік із Хемілтоном, але на фоні того, що Хемілтон здав, Баттон виглядав дуже круто. Тож, як на мене, от тоді той четвертий рік, коли була домінація Шумахера, і він в деяких гонках навіть нав'язував йому боротьбу, це був е, Баттон е, на піку своєї форми. Хорошо. Можливо, вона повернеться. Тогда хто більше всего разочарует? Я не хочу називати очевидних е, імен, наприклад, Еріксона. Я б назвав розчаруванням. Хай мене пробачить вболівальники. я знаю, що від мене десь півтори тисячі відпишеться на Твіттері після цих слів, але мене, е, я думаю, що нас розчарує Кімі Райкен, що нічого не зміниться, що він залишиться і там. Мені хотілося помилятися, але чомусь я одразу про розчарування подумав про нього. Може, ще спогади цього сезону залишаються, але м, Кімі Райкен для мене. Как мне кажется, мы не увидим чего-то яркого от Филиппа Массы. Мы увидим то, что мы видели последние пять лет. Жорстко. Как есть. Ну вот правда. Ну потому что ты заметил, да, за пять лет, за последние, э, и то менялось, и это менялось, и менялись напарники, и скорость машины, и условия, и ну, человек уже оказывали безумную поддержку. После аварии в Венгрии, э, ну, даже не аварии, а несчастного случая, э, постоянно одно и то же. Постоянно одно и то же. Поэтому я думаю, что разочарованием э, будет Филиппе Масса, и как бы, мне, конечно, бы хотелось, чтобы в Вильямсе была равная борьба, то, о чем мы говорили прежде, но ну, я думаю, что не будет этого. Витископ. Спортивное видео.